You want to play? Let's play. 够死一把！还想不到位置，还想不到位置！够死 <laughs> 来了！ <laughs> 秀不秀？干我这个超秀！好准哦！哎呦，他们完全想不到位置，我他妈直接够烂，他们完全不知道玩哪，超秀！